Oh, trigger. The boys' room. Ok. Sûrement un A child's fort. La forteresse d'enfants. De quel genre de menace Simon voulait Tom Sawyer, Mark Twain. C'est bed. Okay. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. Le what was wrong with this family? Mais j'allais me poser la même question. T'es bien un enfant, bien sûr, Bien sûr. Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. This place was falling apart long before the fire. Ok, ils n'avaient plus d'argent. Ils n'avaient plus d'argent pour savoir. Pour entretenir les lieux, ils n'avaient plus d'argent. C'est qu'ils faisaient bien les dépenses pour autre chose. J'aime pas trop beaucoup ça, mais, euh, mais go quand même. Qu'est-ce que c'est Quelque chose émane de cette toile. Quelque chose de sinistre. Des livres, peut-être dans le placard. Peut-être derrière. Non, rien. Ok. La porte ouvre dans les deux sens. peux le faire, allez, non. This padlock is too complicated for me. It's no use. The padlock won't give. Oh. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. Ne pas d'alcool ou toute autre médication en même temps. That's a massive dose. Ok, la porte est fermée. Peut-être ouvrir là. Non, on peut rien ouvrir. Là, le petit picto, il indique en bas à gauche qu'il y a des indices ou quelque chose dans ce... Ouh Mais qu'est-ce que c'est que ça hmm. Les esquisses de Sarah Hawkins tiennent plus de la galerie des horreurs que de l'étude. On dirait des, bruits de pas de ou quoi Non non. Non, non, non, non, non. Alors, ah, mon bureau est mieux rangé que ça. Hein. Sachez-le. The door is blocked on the other side. C'est pas classique Despite comme what happened, they seem to have loved each other. <laughs> c'est mignon. En dépit de ce qui s'est passé, il, semblerait il semblait s'aimer. C'est tellement cute. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins hein, sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. Je suis pas allé au milieu, moi. I wonder why. très bien. Hein. <laughs> bon bah. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Qu'essayait-elle de faire avec cette euh, euh, truc satanique On est d'accord qu'il y a de la lumière verte qui vient de là-bas. Il y a un truc au mur. Il y a un truc au mur. Ça commence à monter, je vous jure, ça monte d'un cran. Non, pourquoi j'ai fermé la porte Je suis un con. Je suis un con, je suis un con, je suis un con, je suis un con. Non Non, il n'y a rien au mur. Non, il a rien. Bradley, is that you? C'est toi, André oh. Is anyone there? Je viens pour le rituel satanique. Ah. Non, non, non. Non. Mon Dieu You We? Okay. Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. This door was closed earlier. Clearly, Charles Hawkins Charles et Captain Fitzroy posent avec un troisième homme. Ils ont l'air proches. Non, celui qui est tout à droite, il n'a rien à voir avec celui qui avait des tatouages et des scarifications dans la taverne. Mais il ressemble à un invocateur de Satan, le mec à droite. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably it looks like a freehand oh, map des of dessins d'enfants. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Okay c'est dessiné par Charles. This panel is movable. OK. This globe seems to have been part of some mechanism. Oh. As if the bookcase has been moved several times. on va essayer de déplacer ça. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Non, je veux pas forcer. I'd be better off not ouais, c'est ça. Si je force, ça va casser. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater's shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Atlantique, ok. Darkwater. Ok. Attends, va un truc. Virus, l'Europe. Darkwater, c'est là. Non. Darkwater, c'est là, en fait. <laughs> Doesn't work. I must have missed something. Genre, en fait, le plan, il fait ça. Ça. Ça. Looks like it worked. Well done, Pierce. Et 100 pied de biche. Secret passage. Under the manor. like a detective Alors, c'est pas tout à fait ce genre de roman auquel je pensais. Je pensais euh, plutôt ce genre de roman où, je ziplop, tu sais, dans un véhicule satanique où je sers de matière première pour invoquer Satan. Mais... Look, someone's been here recently. Wow, la tronche, l'artefact Charles Hawkins this place? Who were the others? Je pense qu'il discutait avec ses potos, il avait une vie sociale, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. What is this mask supposed to represent? Tu cherches le mal absolu envoie Cthulhu au 66666 et découvre les cultistes de ta région. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Non, elle l'a gaulé en train d'invoquer le diable. Oh ben ça alors Chérie, c'est qui cette entité Oh, c'est pas ce que tu crois, chérie. J'étais peut-être juste en train de... invoquer euh, la fin du monde. Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death? Dégoûte. Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. Oui, autant aller dans les profondeurs des I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Oui, c'est pour éviter de ruiner, fine. bien sûr. I'll look évidemment. For entrance. I'll try my luck ah, down there. Évidemment. Oh non. Ok. Qu'est-ce Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Qu'est-ce que ce nom d'un... Mais <laughs> qu'est-ce que... These paintings must be several centuries old. Okay. On dirait un petit enfant qui fait boire. Oula. What's going on here? Puis je suis en train de penser la même chose. Piers, keep your voice down. We're not alone. Good God. Why have you come here <laughs> <gasps> Mais. Il est pas tout nu. Ok. On pic bloc J'y vais en courant c'est moi C'est une photo de moi là grave. Non, c'est une photo de, du, du patron. Non, c'est moi. Mais... Mais they got it. peux happening? Certaines situations en rencontre vous feront paniquer. Ok, il faut que je quitte les lieux. Parce que c'est la santé mentale qui se... qui se délite. No, damn it! seems to have been used recently. Oh. Probably some sort of ritual. Ok. On va essayer d'ouvrir cette porte. Ok, le verrou est déloqué. Non. <laughs> Non. Fiction. Ya Cthulhu Nithsiha Fetag. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Gibbethink, Padk, Cthulhu, Bithinkor. Ça me donne envie de faire du slashage. Hein. Le truc, c'est qu'ils sont un peu trop nombreux. You are gifted indeed. Qu'est-ce que c'est que ce charnier de... Non mais là, il faut lancer une grenade. Colonie de vacances ultra cheloux. Un coin fermé. Est-ce qu'il va se retourner, lui C'est un coup à jumpscare. Non. Ils sont morts. This ritual killed him. Where's the sense in that? Dead. This ritual killed him. Where's the sense in that? Ok. Ils ont été assassinés. Non, ils se sont sacrifiés. What about your protégé? His awakening is complete. He will join you shortly. que j'aille par là. Est-ce que ça va être ouvrable là shit! Don't move! Police! Don't move! Uh-oh. Uh-oh. I won't hesitate. Bradley, get back. Get back. You asked for it. Oh, whoa. Mais non Charles, c'est le mari Ok Ok, ok. On avance, on court, on court. Tout va. Ça s'est écroulé sur moi. Ah My leg. Ok. J'ai laissé ma jambe en dessous Non, ok. C'est pas ma jambe qui est en dessous de ce rocher. Non. Non plus. Bonne nouvelle, j'ai gagné un point de personnage. Mauvaise nouvelle, je suis poursuivi par euh, Lucifer. Light. Non, c'est trop tard. Il va, me gauler, il va me tirer dans les ténèbres. T'étais sûr Quoi Docteur Fuller Ah, super. <laughs> ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de ce qui reste dans votre corps, monsieur Edward. Je voulais juste de l'acide oxylo... Axicyline de... De l'acide axil, De l'oxylo... Oh. There, he's opening his eyes. He saved him, Fuller. I, I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. Hehe. Frayeur. Undo these <laughs> straps. Whoa, go easy, my friend. Your dad, he killed you. Are you sure he's better? He was, he was dead. Me too, we, we were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Y'a pas un seul médecin au monde qui fonctionne comme ça. Même à Lyon. Je veux dire. Et pourtant, il y en a des tordus. Hein. Il n'y en a pas un seul qui fonctionne comme ça. Il n'y en a pas. Sorry, my friend. <laughs> et prenez un doliprane le matin, le midi, le soir, bien sûr, évidemment. Et reposez-vous pendant 8 heures. Sanders, you have to come with us. No, please. Purée, je suis où C'est donc ça le Twitch game <coughs> J'ai une camisole Attends, qu'est-ce que... musique calme pour dormir. Vous êtes dans une bulle orange, tout va bien, c'est zen, vous vous sentez bien, vous vous rappelez votre enfance, ces moments de rire et de larmes en famille, le goûter d'anniversaire du voisin timide. et ces rires dans le lointain qui vous rappellent la fête du quartier. Oui, la plénitude. Vous êtes zen, vous vous sentez bien, rien ne peut vous atteindre, pas même l'invocation du mal suprême sur Terre. Non, non, vous êtes absolument en relaxation intense. Vous sentez tous les fibres de votre corps se détendre, les uns après les autres. Vous avez vos mollets qui se détendent, vous avez vos épaules qui se détendent, et vous vous rappelez ce que disait votre grand-père au coin de la balançoire, sous le chêne. Akuna Matata. frost on rises up. You there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. 4. C'est la mafia. C'est la personne de la mafia. Who are you? Non, c'est pas elle. Marie Colden, une amie d'Ethan Bradley. C'est lui qui m'a prévenu. Bradley is really alive. I don't understand. You filled me So full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. je pense qu'elle est derrière I'm not really supposed to be here. J'ai confiance en and personne. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. What does this mean? Okay. On s'est reconstitué. Ok. Suis-je dans un asile Sarah, c'est la fille sur laquelle on enquête. Sarah. C'est quoi là Ok. What did they inject him with? Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Sarah était là. Ok. Sarah, c'est celle, sur laquelle on, enquête. Euh. Alors ça, comme symbole, faut, connaître. Euh, c'est un symbole de protection, en fait, dans le mythe de Cthulhu. Pourquoi avoir répété ce symbole étrange? What did he write about the painting? Est-ce que le jeu est plus intéressant que quel ce protocole Eh ben déjà, euh, par rapport à quel ce protocole, il y a le mot jeu, tu vois. Ouh Prenez du Hello Fresh plutôt, hein. to say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. you not to let her come down. I know. If you do it again, I'll report you. All right.